El otro día fue cortarme el cabello. Ya saben, uno que tiene que verse bien a cuadra en televisión. Ahí ando por toda la ciudad buscando una peluquería para que me lo corten como en el rancho. Y lo único que encontraba eran puras estéticas. Llego y le digo a la chica, oye, necesito que me cortes el cabello pero de una manera formal. Me dice, pásale, siéntate y espérame que termine de atender a la señora. Llega el asistente y me dice, póngase la bata, le vamos a lavar el cabello. ¿Yo qué? Lo traigo limpio, me lo lavé en la mañana. Y me dice, le vamos a hacer un tratamiento antes de cortarle el cabello. Y yo, bueno, a ver si no me quiere cobrar más por esto. Me lava el cabello, me da masaje, me pone champú, me pone cremas y me pasa otra vez a la silla a esperar. Me pregunta, ¿quieres un refresco o un bocadillo en lo que sigues esperando? Y le digo, ¿cuánto cuestan los refrescos? Y me dice, no, son gratis. Y yo, ah, ok. Entonces tráeme un refresco de naranja y unos burritos de la marca Chata. Regresa y me dice, les dejo el libro de los cortes para que vaya eligiendo. Me pongo a ojear el libro y veo como 1500 cortes, pero ninguno era lo que yo estaba buscando. Viene la otra chica y me dice, pásale, siéntate, ¿cómo lo vas a querer? yo quiero un corte formal, pero aquí no lo encuentro. Me pregunta la chica, ¿a qué te dedicas? Ah, salgo en la tele, soy conductor de televisión. Ah, pues te puedo sugerir un corte juvenil y moderno que lo puedas peinar de una manera formal o casual dependiendo de tu personaje. Porque aquí vienen muchos artistas. Y yo, ok, surprise me empieza a cortarme el cabello y en eso me trae mi refresco y mis burritos de chilorio. Yo ya me sentía en el restaurante en lo que la chica me empieza a embarrar cosas en la cabeza. Me empieza a picar y le digo, oye, me arde. La chica me dice, no te preocupes, ahorita vas a quedar como todo un artista de la tele. Yo sigo comiendo y como a las 6 horas me dice, pásale, te vamos a lavar otra vez el cabello. Ya me tiene otra vez lavándome el cabello, me da masaje, me pone crema, me pone el champú, termina y me enreda el cabello en una toalla. Me pasa otra vez a la silla y me dice, mira cómo quedaste. ¿Qué? Esto no es un corte formal. Ah, y todavía me dice, espérame que te peine. ¿Cuál peíname? Si esto no es formal, no me van a dejar entrar a ningún lado ni siquiera el anecdotario voy a poder grabar. Le digo a la chica, no, mejor déjamelo como lo traía. Pero me dice que no se puede, que si me pone más químicos en la cabeza, se me va a quemar. Así que tengo que esperarme 15 días para volverme a cambiar el color. Le pregunto cuánto es y me dice que son chorrocientos mil quinientos pesos. Ahí le tengo que hablar a mi amiga Marlene para que me complete la cuenta. Y ahora por 15 días soy rubio natural. Con peluca rubia, no, bueno, no, lo sé. Peluca, no como su rubio natural. Rubio, rubio natural. Rubio natural. Soy el personaje, soy el personaje. cinco cuatro tres dos Y ahora por 15 días soy rubio natural.